أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة خلقناه من نطفة خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب سبحانه ما شاء قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها